مرحبا بكم ايها الاسيوطه المتابعين الجميلين الزوينين اليوم غادي نشوفوا كيفاش نتيليشارجيو Vanced اللي هو عباره عن YouTube plus mod باش نتفرجوا في يوتيوب بلا اشهار ونتفرجوا فيه حتى من يكون التليفون طافي انا كندخل ال emulator ديال الهاتف ديالي على الحاسوب ديالي emulator الا بغيتي تعرف شنو هو ال emulator ديال BlueStacks مالك الا تدخل هذا الفيديو تفرج اذا اول حاجه كنديرو كندخلوا ل Google Chrome من الهاتف ديالنا او الطابلت ديالنا كنجيو هنا الفوق كنكتبوا Vanced كندخلوا الموقع الاول YouTube Vanced download او كنتيليشارجيو اه انا déjà متليشارجيها اذا كنجيو هنا كندخلوا ال app ديالنا Vanced اذا كنجيو هنا كنوركو على let's get started كنجيو هنا فين نقدروا نتيليشارجيو YouTube Vanced او YouTube Music. نوركو كيقول لك الا كان التليفون ديالك مروتي يعني déjà مدير ليه ال root ولا ما كانش مروتي انا كندير non root قال لك هنا تيليشارجيهم من اب دوت ولا Discord server ولا ال GitHub تيليشارجيهم من بلايص اخرين حيت يقدروا يكونوا فيهم فيروسات close هنا تقدروا تانستاليو YouTube Vanced درك ال install كيقول لك خاصك تانستالي microG هي الاولى كتجي هنا لتحت وكتانستالي microG. او لا microG ولا اللغه اللي بغيتيها install yes. هنا كنكونوا انستالينا MicroG. دابا نقدروا انستاليو يوتيوب Vanced اللي كيقول لك كيفاش تانستالي light dark mode اخر version language English تقدر تختار اللغه اللي باغيتها كاين حتى اللغه العربيه من بعد كدير انستال اوكي يس انستالي يوتيوب فانسل كنتسناو حتى كيتانستالا يوتيوب Vanced بعد كنديرو install وبهذا كنكونو انستالينا يوتيوب Vanced هاد يوتيوب Vanced هو يوتيوب بدون اشعار هنا تقدر تطفي التليفون ويبقى الفيديو غادي يوتيوب ميوزيك تقدر انستالي يوتيوب ميوزك باش تصنت الموسيقى الا كان بالامكانيات ديالك باش تشتري abonnement ديال يوتيوب اشتريه وبقى هاني في بالك وفي خاطرك كان ما عندكش تو راسك انستال وبهذا كنكونوا انستالينا يوتيوب فانسد ويوتيوب ميوزيك باش كنخدموهم كنجيو هنا لتحت حدا هاد الطارو لو وركتو على الطارو غادي تمحيهم ناني كنجيو هنا باش نديماريو يوتيوب فانسد كنوركو كنشوف انه كيديماري فانسد هنا كيقول لك كاع داكشي اللي كاين هنا كتشوف بانكم داخلين اليوتيوب هنا تقدروا تلوغاو بدون اي خوف ما ما غيبانيكم ما والو اولا تقدروا تفرجوا بلا ما تلوغاو هذا بالنسبه لليوتيوب فانسد بالنسبه لليوتيوب ميوزيك نفس الحاجه كنجيو هنا لتحت كنوريكم ملي كتدخلوا لليوتيوب ميوزيك خاصكم ديروا sign in في يوتيوب طلعوا لكم des options ديال يوتيوب ميوزيك مجانا وبهذا كنكونوا سالينا هذا الفيديو الجميل الخفيف الظريف ما تنسوش تشتركوا في القناه الى عجبكم الفيديو ضغطوا على زر like ما عجبكمش الفيديو ضغطوا على زر ديزلايك تهلاو ليا في ريوسكم والى اللقاء